みなさん、こんにちは。こんばんは。ジャーシ日本です。そして今日、僕はハイロヨガ遊びます。けど、まずに、サーバー、いやいやいや、変、サーバー変化じゃない。チャンネル、レイレイレイ、ケー。そして、 これから、はい。くそ僕は鬼チームにいます。僕は鬼チームにいましたくない。 OK、トイレはそっちにいます。お風呂はそこにいます。セーフ財布、ドレスはそこにいます。インクはそこにいます。 そしてトイレは外にいません。 うん。どうしてチキンええええへへ。操縦 嗯。 あそれはキーボードでしたか。 何でもパンチします。 隠れるチーム勝利。はい。それはいいことですね。僕は鬼チームに今したくない。永遠に隠れるチームにいましたいなはい、隠れチーム。え どうなんですかああ、じゃあ、僕のセーフ場所は はい、僕はレベル13です。そして、来て、来て、来て。カモン、来てくそ誰でも僕を見つけないな 僕はすべての漢字を知っていませんけど、とても早いです。ごめんね。あの、8時13分です。 ふぅ、 <sighs> それは近いでした。それは近いでしたな。このゲーム、ハイドヤワーはとても楽しいです。そして、いつか あの、あの、いつか面白いですな。きて。待っています。待っています。待っています。Come on. Come on. て、来てな、来て。からは僕聞こえないけど、来て、来て。いいすくん。いすく。なんだよー。あ oh, there, there, there, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh. Phew, それは近いでしたな。近いでしたな。はあ。Boom! Oh. Time over! 隠れるチーム勝利 a Saigon que Só. ちゃ、それそれです。近いまで、雑誌日本からさようなら。